Многостоловые sit энд go состязания, турнирные игры в покер, что стартуют не в определенное установленное время, а тогда, когда соберется необходимое число участников. Сегодня мероприятия такого типа проводят множество румов, каждый из которых устанавливает масштаб самостоятельно. То есть количество человек может составлять 990, 360, 180, 45 и так далее и как в них играть. Если вы знаете, что и как делать, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видеоматериалом. В данном турнире мы занимаем первое место. Но правильно ли была подобная...